მქონდა საუბარი თავარ პროკურორთან ორივენი მივედით იმ დასკვნამდე რომ ასე ვთქვათ საკომიტეტო მოსმენის ფორმატში საჭიროება არ არის ასე ვთქვათ ამ საკითხის განხილვისა მოგეხსენებათ თემა ისეთია რომ ინფორმაციის ნაწილი არ უნდა იქნეს საერთოდ გამჟღავნებული ანუ გამოძიების გარეთ არ უნდა გავიდეს ხოლო ის რაც შეიძლება ითქვას არასაჯარო ოღონდ გამოძიების ფარგლებს გარეთ ეს შეიძლება ასე ინდივიდუალურ რეჟიმშიც э, გაკეთდეს